Good. بيحيى صاحبي Watch out! بيحيى اصحابه Marked a location. واقف هنا هاتوا من هنا هاتوا من هنا Thank you. عزة مدمش على الأرض النوب أنا ما بشتكش أنا أنا بقتل بقى دمشني لما كنت لازم أجري من قدامي يا جرار حتى يا حوسي